O filho da p voltou. Nossa, o filho da p voltou. Nossa, o filho da p voltou. O filho da p voltou.

Nope, nope, nope. O filho da puta voltou. Ah, então vai tomar no